Merhabalar arkadaşlar, The World of Games kanalına hoş geldiniz. Ben Cener. Bugün Euro Truck Simulator 2 oynayacağız. Bugün yeni tırımız var. Şöyle göstereyim size. Ben yükümü aldım. Videoyu başlatmak istedim yükümü olur ama Böyle bir tırım var. İşte böyle şekil şukul yanları adam var. Çorap morap koymuş. Mercedes tır alacağım demiştim önceki videoda ve aldım. Şurada haftada ışıkları var. Ondan sonra üstte The Space yazan bir, bir Yalnız şu ortadaki görüş ışık, çok uyumsuz olmuş. Onları düzenlerim. Hatta şimdi düzen... Yok onu video haricinde düzenleyelim. Hep bakalım kaç kilometre bir yol almışız. 228 kilometre bir yol almışız. Yine yanlış şeye basma F3'ye F4'e bastım. Yola başlayalım. E fren çekip yarısı verdi. Bu arada bu tren frenleri çok güzel hoşuma gitti her şey hoşuma gitti hızlanması falan yokuşta hızlanması Volvo'ya göre çok çok daha iyi bunu hissettim yani üstte şu uyarı ışığı var hemen Roland ışığının aşağısında sonradan gidiyor anlamış gidip niye gidip gidiyor savunmuyor bu Volvo'yu bu arada biz nereden çıktık sağlık noktamız neredeydi? Nürnberg'deymişiz. Nürnberg geliriz bilmem. Öğreniriz. Hasta olduğum için, hasta olduğum için çok aramıyorum. Boğazlarım şiş, nefesim kalmış. Soğuk yemişim. Uçamıyorum. Bize şiş sağdan gitmişiz. Soğuktur. Bas dayı bas bas. Burada niye facecam yok diye sorarsanız. Saat şu ana kaç? 2 geçti arkadaşlar. O yüzden karanlık bir ortam. Henüz kafa işi almadım için ama rahatsızlığım ışıklardan. Para bulmak için. Güzel koymak istemedim. Ben sizinle Fransa'ya gidiyorum. kurallarına geçtik. Gidecekmiş Stafford'dan hani Frank'ta doğru gidiyor. Okuyamadım. Eğer Good Leaping birine gidecek. benim mahalleleri vurduğum biraz böyle duruyor. Orta yoldan Sağ aynaya, sol aynaya. Couldn't have come to the side. çocuklar. Ha kilitlediler. Dayı siz bana ne hep kilitliyorsunuz ya? Kesin burada kilitliyorlar. Siz kimsiniz lan bana para kilitliyorsunuz? Yaşamadı şimdi. ne hızlı bu diğer arkada parça bayağı ağır büyük kaldı arkadaşım. Eğer ben seni bir sağlayayım. Aslında Iveco'nun tırını almayı çok düşündüm. Iveco, Iveco var. Ama içinde navigasyon bile bir garip böyle üstten üstten çıkıyor. Hoşuma gitmedi. Hoşnut olamadım. O yüzden Mercedes tercih ettim. Skyline düşündüm sonra. Kaynağım müzik hoşuma gitti. Ona da seviyem yetmediği için, devam etmediği için bu tür tercihimiz Dayıya bak, ben sana işini yetişeyim sen Şşt, şeyden sağ. Ne buraya gel. Dıcı. Şşt. Sen kimsin lan benim yanımdan ya? Burada görüyor musun onu ışığı ışığı arttırdık diyor. Siz kimsiniz lan beni geçmiyorsunuz. Şurada ne markası var ya. Ha galiba şu önümüzdeki araba. Aynen yakın. Lan. Ne oldu artık sikiyordu. Ben yaklaşınca ne hızlandı tekrar ben. Hiç şurada şey yok. Lan. <clears throat> Ay boğazımda böyle bir çık işte. Alayamam ben. usar. Transater. Keşke şu öndeki tırımıza kısırırım. Mando oluyor. Renan. Yandaki şeyler. Ben sana çarpsam ne olacak? Baya bir hasar attık. Bot attık. Hasar attık. İyi hastaneymiş bizim. Bize iş hasar yapmıştı bir şey olmaz. Ay her yerim ağrıyor. İşte. Geliyorum. yap at kendi gitsin arabaya. Ne oldu? Böyle ileri gittin. Tara bir şey oldu hızlanmayın. Daha hızlı Cumhur İttifakı'nın ikisinden memnun. Yürü yürü. Sen şimdi görürsün. Dayıya bak bana elimde gidiyor ya. Sağdan mı lan? Şöyle şöyle bassam geçermiş. Ama öndekine de çarptı. Bunun tehlikesi var mı? Hakim herifin fikrini Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayınız.